Шановне панство, доброго дня. Оримо цілину. От, Отак отак якось виходить. Нічого не можу сказати гарно. Чи не гарно, ну якось так. Тут робота в мене тракторець, планував територію. Рішили без дисків обійтись. Ну є отакі от моменти. Так що може прийдеться, не знаю що там, що там треба. Напишіть. Одні кажуть заганяй тяжелий культиватор. Другі кажуть вначале треба пробаранувати потім культиватор, а потім предпосівний, предпосівна культивація. О, ну ось. Все. Осталась полоска. Якось так виходить. Зустрічаються отакі корінці. Мабуть, тут щось було. А. Ось. Оно. Хе <laughs> -хе. Оце я удачно зайшов. Ну не дуже подобається мені. Ну а що робити? Радився з фермерами, кажуть не витрачай грошей на дисковку. Сразу ори. Ну от, оримо. А тут же я зайшов на поле, де був ячмінь. Перед ячменем був сонях, перед соняхом була теж оранка. О, по ячменю виходить якось так. Теж є глиби. Тоже якось не так чітко перевертає, як хотілося би. Ну дай Бог, щоб воно все промерзло, розкисло. І весною будемо сіяти сонячно. закінчився цей аграрний рік для мене. Результати невтішні, але є куди стремитися. Е, свою так сказати, фермерську діяльність тільки починаю, вчуся, роблю помилки. Ну, надіюсь, заінтересую вас своїми відео. Так що підписуйтесь на канал. До зустрічі!